buli kyomuziki olunaku olwaleero tubeera ne mutabani wa mole ne yowaana mm. okuva ekalisizo bayitayo batya kalagala nze nva kalagalaova kalagalaale kalagala ate tufaanagana e. kubanga ne maama wange bamuzaala kalagala e. naye eno e, e. egomba eh. egomba e. anti era jjajjange yava bulemeezi uh -huh. e, kalagala mm. okumpi n'olusozi bowa e. nagendayo oh. kubanga oh. ye kyeyakola mm. bwebaali bagaba ettaka birina mu lukumu lwenda hmm. yategeera nti abasiraamu tebajja bbawa n'afuuka christian nagenda nebamuwa mairo nbamuwa mairo eh, lwaki abasiraamu baali tebagendaaffe gyetuli ate baba abasajja amagezi abasajja aba bakolo ne baali bagezi bakugamba hmm. nti omulangira omusiraamu nooku mbogo hmm. n'abaddu be baweereddwa sikoya mairo za abiri mu nnya naye ate tebagambako nti ekereziya n'abagoberezi bayo hmm. eweereddwa zino mhm. kubanga ekereziya yafuna emirundi ebiri abazungu bagezi nnyo hmm. abazungu bebategeera nti abakatuliki bebasinga obungi hmm. balina emikolo mingi okusinga ekanisa tebawasa development nga yamaanyi abafalansa baali bamaanyi kati abazungu kwegenda ewaabwe nebaleeta bamiru hiru ababensambya bano abasookawa ni ba white fathers abeerubaga mm. nga bo bagamba nti singa omukatuliki afuuka pulezidenti wa uganda wakiri ave mubangereza bamiruhiru hmm. era asigaze bagamba baganda wano nti aa ah, ah, kituvudde tuleeta bamiruhiru okuva ebungereza mutegeere nti nabakatuliki ebungereza gyebali naye nga bostrategy yaabwe yali egamba nti omukatuliki anavangamu abo hmm. kati ekereziya kyobalabakuga nti ekanisa esatu ndoza ekkanisa ekigambo kya luswayiri hmm. ekkanisa esatu ezisangiddwa mu buganda ziweereddwa sikoya miles kyenda mu nnya naye okukolerako emirimu egikuza buganda kivula tujja kusiba bakibuso kuntagali abo eh. ababadde batunda ettaka lya buganda eh. the land was conditional yoseri buganda land to invest it in buganda hmm. totula nakasero notunda ttaka lyaffe it had a crowback tukiyita crowback we have given you the, the three churches found in buganda at this time have been allocated 94 square, square miles for the development of buganda so if you sell buganda land as the church has been, the anglican church has been doing we, we, we take it to court mm. where have you reinvested that money into buganda okozeewo ki it was conditional oh. era oh. abasajja abo abazungu babala aptutude tebabeerangako basiru hmm. batunulya mu buganda nga musigaddemu abalangira babiri ani nani bisere nuhu mbogo ne muteesa olubereberye eh. kubanga nyina wa muteesa mbogo muteesa olubereberye bamuyitanga muganzirwaza hmm. gwe babulamu ekizimbe muganzirwaza yali mukazi mutemunyo yatta abalangira abiri mu bana ngaabasanjala basula mukinya nga batira kyagamutabani waafuge muteesa owoolubereberye eh. kakati abazungu ne bategeera nti musigaddemu abalangira babiri naye omusiraamu talifuuka kabaka mye mhm. kye baagamba baagamba nti kabaka wa buganda ajja kuvanga mu lujiri lwa ssekabaka muteesa owoolubereberye era ne basuula omusiraamu eh. hundred years eko hmm. omuzungu takyukangako never kabaka yawangula abazungu okujjako nti bwe tutuuka myaka gyasatu hmm. kakungulu ayagala okusoma uh-huh. bagamba abasiraamu nti kakungulu tumutwaliza nziba abazungu nebagamba nti ajja kufunirayo obusiraamu obwanalukalala kale islamic fundamentalism baali bagimanyi 1933 hmm. abazungu abo tubazanyisa nebagamba nti tumutwalewa tumutwale katuumu nti eh, ate eyo wabi nnyo abasiraamu nebagamba mugamba taasome abo abataasoma emundu eddemu bwetusigaziza yeka nayagana okusoma <laughs> kakati what they did mm-hmm. sekabaka daudi kyo nayita gavana mm-hmm. olwo owebuddo bali bagala mutwala buddo owebuddo naga nti banainamu mukimanyi bulungi lina essomero twalizimbira ku bukristaayo whoever comes to this place alina kufuuka muprotestanti kakati nebamulemesa okusoma nga baagala ki abasiraamu ne bagugumuka ne bagaa nti entalo zeddiini ziddemu tajjamuntu waffe gwe tusigaza eh. ate temwagala asome eh. this is why kyembagamba nti abasajja bedda baali bagezi baddira inspection of schools ngaowabakatuliki mulala nowabasiraamu mulala nowabakatuliki mulala inspector of sukulu wabakatuliki nga tayinza kukiriza basomesa baba bigezo mm. they are fighting over the civil service nti mm. whoever educates his children eddiini ereeta abayigiriza abangi will dominate us baali bakimanyi tebaali selefisi basente nga bawano mm. kati abasiraamu ne babuuza nti owaffe yataasome zivuge sekabaka daudi kywa naayita owebuddo namugamba taasa namugamba nti gwe kirabika ebyafaayo bya buganda tobimanyi hmm. ensi eno yali yeetemyemu ku ntalo z'eddiini njagala olira kisinge okkirize kakungulu asomere ebuddo nakkiriza dawudi kyo naddamu naayita abasiraamu nti akkiriziganyiza ebuddo nti ye onu condition ekisooka agenda ne bayimaamu be eh. azimbirweyo enyumba eh. muyinza omuliisa embizi eh. akabibiti ketulina kokka mukazanyireko agende ne baimaamu nga mubajawo nenyumba asula muyiye nabafumbi bemmere olwensonga muyinzakukunva ntinga kubanga yusufu lule yali akunva nti weva kubanga these schools weyali recruiting centers this is why nti akasozi akamu kaberanga ematale church of uganda hmm. nga waliwo st andrews gaba bakatoliki hmm. naye nga abaana bava eno ewabakristaayo abakatuliki bagende basomere mu ssomo lyabakatuliki hmm. kakati obwete wamala okukwata powa naga nti oo oh, oh. hmm. bayisi bekitabo zobusukuluzi abasatu bavewo wasigalewo omu onumande the inspector of schools of the catholic schools picks a pikipiki uh -huh. and inspects God. the following day a, e, an anglican the third day the muslim mbijewo yeye yali amasomero wegafiira mm. nti kakatala baffe abalina famiry ya movement abaana bonna babagezi every woman strives ababe obutawononeka is mm. this is what drove the churches n'abasiraamu ne baleeta wumeya mu nkaaga mumwenda abasiraamu ne bagamba nti olwera ah, ah, bakuba kakungulu egeni nti atalina diguli tatufuga wemasiseparete kakati kakungulu abasiraamu bagundi abazungu bwebamubbira bwali wamu mm. tulina gwe tuyita kalifa tulina gwe tuyita sultani tulina gwe tuyita amiiru abazungu singa tebatya kakungulu yali badde kalifa tulina kalifa wesokoto kalifa wesokoto mu nigeria wamaanyi nnyo ayina abagoberezi be hmm. ayina ekitundu kye naye ono tebamufuula n'agakaani agakaani ayina abagoberezi be tayina nsi kakungulu yali badde ku levo ya kalifa hmm. naye abazungu babibala these people abazungu mwanga bweyatta abasomi nakola endagaano ne karo peters baateesa singa tulyanda germany rule era bwogenda e germany waliyo germany uganda street amawanga gonna agafuibwako germany ekyo bano tebabisomesa bahistory tenebo tebabimanyi kubanga kalopiters bwamala okukola endagaano abo webakubuulira ani yakola endagaano ne muwanga nti kalopiters hmm. tebasobola kukubuulira kalopiters yani ejamanagronist ebyo bwe bityo if we want to see to know his history political science interprets history hmm. nti bagobererangaki muwanga nga bazze omukuba wano nga bugadafi bwebamukuba nofuly zone muwanga baayita omusajja kaputendi lugadi ngaali bungereza najja wano hmm. nagenda e-, egindi ezanzibar Mhm. nibamugamba nti ogenda kuba kabaka wa buganda asa abantu eh? tulina okumugjako hmm. naye abasajja beyasooka okuwanika nze simanyi mawulire bwe gatambulanga hmm. kakatulabe nebimotoka byamafuta byaliwo mubanyamwezi bagitanga mijini hmm. emani kudwoko 7 miles nga bazimbawo omujini woteri eh, nga bino bimotoka byamafuta bwembigamba you have not developed a new idea bali abasajja banyamwezi baali babikola dda kakati baleta ejje bababuulye musajja ababuliefinga ekimaka nti mugenda kubaani nti mwanga oh. baga ni mwanga onatabasobika lugadi yali ayise abalwanyi ebikumi ebi ekikumi tekyadda tekyaddayo okusiba emigugu tekyadda mwanga alumbwa tebadda mwanga yawa ekiragiro nagaa nti waliwo omuzungu ajja ne bamusalaku omutwe hmm. bishop hanington kakati ne bamubuulira nti waliwo omuzungu ajja hmm. omuyigo bwe wasulanga wano ku mujiini guno ng'ate osangawo abafuluma kyovalaba abaganda bakuga nti wotanava eh, wy emijini bagipamangamu banabwe bayole gaye practic <laughs> kati ngaenkuba eyinza okutonya nga mwagupamimu nebabazamu nemuyola ebyammwe eh. kati bano bwebabanga barivinga hmm. nga bano batambula kyobulamuwanga yategeera nti gundi yajja lugadi nalagira omenye busoga yali gundi busoga lyali twale lya buganda olaba omusoga kuga nti atasiima muganda namulogo musoga mm. nabaganda nebagamba nti omusoga ayina emputu wy omusoga tewamwepankirangako nga bwomutikka tomugamba nti kulemberamu ne mukazi womuttira waawo waliwo haji nsereko mutumba eh. owa eh. kampala mukadde eh. agambye nti youa 100 correct tamala emirundi eh. on the issue of kabakalizimu eh. kituufu kituufu kakatimwanga <laughs> yagamba nti eyali eyali gavana wa buganda ebusoka nga bamuyita wakooli mm. yamubuuza nti lugadi ayiseewo ati abasoga basatu abaali bakuumya ennyanja omuzungu aleme kuyita omwanga yabasala emitwe kaputeni lugadi bwatulukwao yasanga abasoga badduseewo mm. omanyi the first person abasoga mubajereka the first person to put a canoe on lake victoria was emusoga pigayani bebaina technology wa okuteka mato kunyanja okuzina nankasaga na mazina manyi bayiro bakishimba ne nankasaga hmm. mugawula hey. Eh. kana gawe mulaga na kukumba ga gasongo lukalo <laughs> gavamba soga gavamba soga eh hey. ah. it was adapted from Kisoga. Nacho gamba tigawe mula. Anti gambaga mwete muka amanyi. Eh. Muka zina nga bafaza webaliba nadini. Ugeru kula gandu ulange koze vitali bia bulijo. Eh. Efuse maamvuli. <laughs> Aganda gano. Kana wakazi gano kibazi na buweba tine bazi na buweba tine wawula ni wakola chine basongo lukari. Basongo lukari. Ako gambaga baso mesa mugole kubaya veranga innocent. <laughs> Gafa busoga. Kakati mwa lukadi watuka wano. Hmm. Na gamba. Lukadi. Lukadi. mutesa gundi lukati gundi yamugamba mwanga ntigenda mupaka mwobosula awe nakivubo waliwo ekigagga bwe kityo nga namugamba lukati nagaana namunyomerawo nagaana mwanga namulinda hmm. lugati nazimba lwampaka kampala mukadde mwanga namutegeera hmm. mwanga lugati bwe yagenda okulaba mwanga omulundi ogwasooka hmm. yasangawo ekibinja kyabanyuba enjaga batwala mwanga batwala lugadi emisinde huliganism hmm. mu buganda yava dda lugadi naddayo ogwokubiri alabe mwanga aba atudde bwati amutekesako ekiwandiiko nti ensi envujjirizi buganda wozi an imperial power hmm. yalina kiziba yayina bukerewe wali abaloga abangi simanyi nti wano mu uganda wano waliwo abasukka abasatu abaali bagenze bukerewe abaana bakerewe bavulira ku nyanja osanga abakerewe abasajja bakulu nga batudde ku nyanja bebesa omwesoomukerewe nebwosuula eggaali mu nyanja oba empisa ajijjayo empiso empiso nga yaguddeyo munyanja enyanja badaiva balungi nnyo eh, singa babajene babateeka mu nevy eh. naye ate mwana nga omukala mwejja mukubi wa mundu ngaalwanira nti mumaje tajjanayeyokulwanira eh, ah. naffe abaganda bano betulina abamaanyi wano abatatya kufa obaleeta lwa koozi <laughs> naye bwobaga nti muyingire mumaje ayati ah! ekyansesa hmm. mwanga abatekako bwati omukono batonyezanga kitonyeze bwebati ababaka ba buganda abali mu lukiiko nebafulumamu emizigo egyenjawulo omanyi nti ababaka ba buganda bonna abali mu lukiiko buli omu yayina emundu emundu hmm. kitegeeza ekibundubundu mu luswayiri abaganda mwebakijja ebule bo bagiita sira ekibundubundu esambode kuizi intimidative akanga abantu kakati mwanga abateka ko omukono bwati nebaga nti atunze buganda lugadi ali wali atudde omusajja bamuyita omwesigwa yavanga masaka hmm. eh? hmm. nalega emundu akube mwanga ne lugadi eh. kaka abaganda bakuyita okubogolawa si coaching hey. Eh. oluganda olutuufu mu mundu tukuyita okubogolwa okubogolwa nawulidde mundu ebogolwa ani abogodde coaching eh. Eh. mbwagega coaching mundu that's not luganda mm. okubogolwa mm. omusajja yali akubye mwange sasi eh? newabeerawo mbaka wolukiiko omukristaayo nakuba omutuguko